Então, dia 15 de novembro, vamos fazer um showzinho aqui à parte. A galera tá toda ali, meio que exaltante de alegria. Eu tô vendo o sorriso estampado na cara de todo mundo. Isso aí, o sorriso é pra dar todo momento, toda ocasião. E seja feita a vontade de Deus. Vamos nessa! feliz na boa paz. Já é. Lua cheia do farol, não ora comigo, espera que só te tira a roupa, banhos de mar, quem quiser for bater na palma, ele na pele fez chorar A água faz Usar fantasias pra fazer o amor Só eu e você Lua faz O nosso sentimento libertar o amor Enlouquecer deixaremos amarelo nos levar. Xalalaiá. Namora comigo, quero só te tirar a roupa, vem de mar, pele na pele, desejo de olhar. Água faz pensar em fantasias pra fazer o amor. vaya, vaya, vaya, vaya. Valeu, pode bater palma, quem gostou. Quem sabe faz ao vivo.